すまんすまんしび <laughs> れなさいはっはっはっはっはっはっ 油断しちゃったみたいねう伯爵 逃げ道はないよ世界に拒まれた ない <laughs> こいつはどうだ